Tradingni yapon shamlarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bugungi temada biza yapon shamlarini o'qish va bozor harakatini ularni yordamida to'g'ri tushunishni o'rganamiz. Bizani oldingi videolarimizda qo'llab-quvvatlab, kommentariy va layklarni ayamagan do'stlarimizga katta rahmat. kanalimizni rivojiga qo'shayotgan hissiyalarini unutmaymiz. joninglar omon bo'lsin. Hammaga salom internet, sizlar bilan Dado. Bugungi videoda siz yapon shamlari nima? Buqa shamlari Ayiq shamlari, sham soyalari. Yapon shamlarini qanday tushunish kerak? Tana kattaligi, soya uzunligi, sham tanasi o'lchamining uning soyasiga nisbati, tananing holati to'g'risida qimmatli ma'lumotlarga egasi bo'lasiz. Yapon shamlari grafiklarda narxlar harakatini o'rganishning eng mashhur usuli. Ular intuitiv, o'rganish oson va eng muhimi ular ishlaydi. sham naqshlari haqida birinchi eslatmalar 1700-yillarda yapon guruch savdogari Homma Munehisa qo'lyozmalarida topilgan. Taxminan 300 yil o'tgach, Stiv Nisson Yapon shamlari va moliyaviy bozorning grafik tahlili deb nomlangan kitobi bilan g'arb treyderlarini Yapon shamlari haqida yaqindan tanishtirdi. Yapon shamlari chiziqli grafiklardan ko'ra ko'proq ma'lumot beradi. Yapon shamlari treyderlar va investorlar uchun bozorni tahlil qilishning afzal vositasidir. Bugun ushbu qo'llanma yordamida biz ham shamlarni tahlil qilish bilan bog'liq barcha narsalarni ko'rib chiqamiz. Yapon shamlari nima? Har bir sham bizga o'zi haqida to'rtta haqiqatni aytib beradi. Ochilish narxi, maksimal narx harakati, yopilish narxi minimal narx harakati. Buqa shami narx ko'tarilganda paydo bo'ladi. Moliyaviy bozorda bu atama long pozitsiyani yoki sotib olishni anglatadi. Ayiq shami narx tushganda paydo bo'ladi. Moliyaviy bozorda bu atama short pozitsiyani yoki sotishni anglatadi. Shamning tanasi shamning ochilishi va yopilishi orasidagi bo'shliq. Agar tanasi yashil rangda bo'lsa, demak shamning yopilish narxi ochilish narxidan yuqori. agar tanasi qizil rangda bo'lsa, unda shamning yopilish narxi ochilish narxidan past bo'ladi. Shamning soyalari narx yetgan eng yuqori yoki eng past nuqtalarini bildiradi. Har bir sham biz tanlagan vaqt oralig'i, ya'ni time frame ochilish va yopilish vaqtidagi narx harakatini aniq ko'rsatadi. Misol uchun siz 1 minutlik time frame ga o'tsangiz, demak, har bir daqiqada yangi sham paydo bo'ladi. Agar biz shamlarni chiziqli jadval bilan taqqoslasak, chiziqli jadvalda aks ettirilmagan bir dunyo ma'lumotlarni ko'ramiz. Oddiy misol bu sham soyalari yoki fitil. Esidan chiqarmay, shamning soyalari ham narxning o'zgarishini ko'rsatadi. Ularni yordamida biz grafiklarni samarali tahlil qilish uchun zarur bo'lgan maksimal ma'lumotni olamiz. Shu sababli bugungi kunda yapon shamlari asosan texnik tahlil uchun ishlatiladi. Chiziq bu eng boshida neytral ko'rinishdagi yangi sham. U hali yuqoriga yoki pastga harakat qilmagan. Sham tug'ilgandan so'ng buqalar va ayiqlar o'rtasidagi jang boshlanadi. Agar xaridorlar kuchliroq bo'lsa, sham ko'tarilib, buqa shami paydo bo'lishini ko'rasiz. Agar sotuvchilar kuchliroq bo'lsa, sham pasayib, ayiq shami paydo bo'lishini ko'rasiz. Shamlarni har biri buqalar va ayiqlar o'rtasidagi jangda kim g'alaba qozonganligini ko'rsatadi. Buqa shamlari. Buqa shami hozirgi paytda bozorda xaridorlar bosimi mavjudligini anglatadi. Xaridorlar qanchalik ko'p bo'lsa, buqa shamlari shunchalik o'sib boraveradi. Agar xaridorlar bosimi pasayib, aksincha sotuvchilar bosimi oshsa, bu holatda biza buqa shamlari kichrayishini ko'ramiz. Bu xaridorlar kuchining zaiflashuvidan dalolat beradi. Agar shamning tanasi katta bo'lsa, u kuchli buqa shamidir. Agar tanasi kichkina bo'lsa, bu zaif buqa shamidir. Sham bizaga nafaqat hozirgi narxni ko'rsatadi. Bu ayni paytda buqalar vaziyatni nazorat qilishini va bozorda sotuvchilardan ko'ra ko'proq xaridorlar borligini aytadi. Bu muhim ma'lumot. Agar sizning savdo strategiyangiz sizga short pozitsiyani yoki sotishni ishora qilsa-yu, lekin sham buqasham bo'lsa, bu holatda shoshilmasdan hozircha savdoga kirishmaslik yaxshi fikr bo'lishi mumkin yoki hech bo'lmaganda bozorda sotuvchilar ko'payguncha biroz kutib turing. Ayiq shamlari ayiq shami hozirgi paytda bozorda sotuvchilar bosimi mavjudligini anglatadi. Sotuvchilar qanchalik ko'p bo'lsa, ayiq shamlari shunchalik o'sib boraveradi. Agar sotuvchilar bosimi pasayib, aksincha xaridorlar bosimi oshsa, bu holatda biz ayiq shamlari kichrayishini ko'ramiz. Bu sotuvchilar kuchining zaiflashuvidan dalolat beradi. Agar shamning tanasi katta bo'lsa, u kuchli ayiq shamidir. Agar tanasi kichkina bo'lsa, bu zaif ayiq shamidir. Sham bizaga nafaqat hozirgi narxni ko'rsatadi, bu ayni paytda ayiqlar vaziyatni nazorat qilishini va bozorda xaridorlardan ko'ra ko'proq sotuvchilar borligini anglatadi. Bu muhim ma'lumot. Agar sizning savdo strategiyasi sizga long pozitsiyani yoki sotib olishni ishora qilsa-yu, lekin sham ayiq shami bo'lsa, bu holatda shoshilmasdan hozircha savdoga kirishmaslik yaxshi fikr bo'lishi mumkin yoki hech bo'lmaganda bozorda xaridorlar ko'payguncha biroz kutib turing. Sham soyalari Shamning faqat yuqori va pastki darajalarini namoyish qilishdan tashqari, sham soyalari bizaga juda ko'p foydali ma'lumotlarni taqdim etadi. Kichkina pastki soya, kichik ayiq tanasi va katta yuqori soya. Ushbu shamdan bizga ma'lum bo'lishicha, buqalar bir muncha vaqt narxni ko'tarishga urinishgan. Bu haqida uzun yuqoridagi soya bizga xabar beradi. Biroq sham yopilishidan oldin ayiqlar ustunlikni qo'lga kiritishadi va narxni ochilish narxidan pastga tushirishadi. Shuning uchun shamning tanasi qizil. Misol uchun, katta pastki soya, kichik buqa tanasi va kichik yuqori soya Ushbu shamdan bizga ma'lum bo'lishicha, ayiqlar bir muncha vaqt narxni tushirishga urinishgan. Bu haqida uzun pastki soyalar bizaga xabar beradi. Biroq sham yopilishidan oldin buqalar ustunlikni qo'lga kiritishadi va narxni ochilish narxidan yuqoriroqqa ko'tarishadi. Shuning uchun shamning tanasi yashil. Yapon shamlarini qanday tushunish kerak? Bozordagi narxlar harakatini xaridorlar va sotuvchilar o'rtasidagi jang deb hisoblashimiz mumkin. Agar xaridorlar sotuvchilardan ko'p bo'lsa yoki sotib olish foizlari yuqoriroq bo'lsa, narx o'sishda davom etadi toki sotuvchilar narxni ma'qul deb bilishib, sotishga kirishmagunlarigacha narx overbought darajalarigacha ko'tariladi. Agar xaridorlarga qaraganda ko'proq sotuvchilar bo'lsa, narxlar tushadi toki balans tiklanib, bozorda ko'proq xaridor paydo bo'lmaguncha. Ushbu ikki bozor ishtirokchilari o'rtasidagi nomutanosiblik qanchalik katta bo'lsa, bozor shunchalik tezroq bir yo'nalishga o'tadi. Xaridorlar va sotuvchilarning manfaatlari muvozanatda bo'lganda narx o'zgarishiga sabab bo'lmaydi. Ikkala tomon ham joriy narxdan mamnun bo'lishganida bozorda muvozanat yuzaga keladi. Narxni tahlil qilish bu har ikki tomonning kuchli tomonlarini taqqoslashga va hozirgi paytda bozorni kim boshqarayotganini va narx qaysi yo'nalishda harakat qilishini baholashga aytiladi. Eslab qolishingiz kerak bo'lgan birinchi omil shamning rangi bizaga vaziyatni kim boshqarishini aytib beradi. Buqalar yoki ayiqlar. Eslab qolishingiz kerak bo'lgan ikkinchi omil sham soyasini uzunligi bizga ma'lum darajadan narx orqaga qaytish kuchini ko'rsatadi. Eslab qolishingiz kerak bo'lgan uchinchi omil. Tananing kattaligi bizaga xaridorlar yoki sotuvchilarning kuchini ko'rsatadi. Masalan, deyarli soyasi yo'q, katta yashil sham buqalar narxni to'liq nazorat qilishini va betda sotuvchilar bosimi minimal ekanligini ko'rsatadi. Xuddi shu ssenariyni teskarisiga o'girsak, deyarli soyasi yo'q katta qizil sham ayiqlar narxni to'liq nazorat qilishini va betda xaridorlar bosimi minimal ekanligini ko'rsatadi. Ushbu 3 ta omilni birlashtirib, biz yapon shamlarining jadvallarini to'liq sharhlashimiz mumkin. Barcha sham naqshlarini yodlash shart emas. Asosiy narsa shamning tuzilishini tushunishdir. Aynan tana hajmi, soyaning uzunligi, sham tanasi o'lchamining uning soyasiga nisbati, tananing holati Tana kattaligi Sham tanasining kattaligi ochilish va yopilish narxlari o'rtasidagi farq ko'rsatadi va xaridorlar yoki sotuvchilarning kuchliligi haqida bizga ma'lumot beradi. Narxlarning tez o'sishiga olib keladigan uzun sham tanasi xaridorlar qiziqishining tez ko'tarilishini va narxlarning kuchli harakatini ko'rsatadi. Agar sham tanasining hajmi kattalashsa, unda trend bo'ylab narxlar harakati tezlashadi. Sham tanalari o'sishi pasayganda, bu xaridorlar va sotuvchilarning mutanosib nisbati tufayli hukmronlik tendensiyasi tugayotganini anglatishi mumkin. Doimiy bir xil bo'lib qoladigan shamlar mavjud tendensiyani tasdiqlaydi. Agar bozor to'satdan uzun ko'tarilgan shamlardan uzun tushayotgan shamlarga o'tsa, bu tendensiyaning keskin o'zgarishini ko'rsatadi va kuchli pasayish tendensiyasini ta'kidlaydi. Misol uchun pasayish va ko'tarilish tendensiyasida uzun ayiq va buqa shamlari narx konsolidatsiya fazalarida odatda kichikroq shamlar bilan tavsiflanadi. Soya uzunligi Soyalar uzunligi o'zgaruvchanlikni, ya'ni narxlar o'zgarishi oralig'ini aniqlashga yordam beradi. Uzun soyalar noaniqlik belgisi bo'lishi mumkin, chunki u xaridorlar va sotuvchilar bir-biri bilan kuchli raqobatlashishini anglatadi. ammo hozircha ikkala tomon ham ustunlikka erisha olmaganligini bildiradi. Kalta soyalar ozgina o'zgaruvchanlik bilan barqaror bozorni ko'rsatadi. ko'tarilish bosqichidan keyin sham soyalarining uzunligi ko'pincha o'sib boradi bu xaridorlar va sotuvchilar o'rtasidagi kurash kuchayib borayotganidan dalolat beradi bir yo'nalishda tez harakatlanadigan sog'lom tendensiyalar odatda kichik soyali shamlarni ko'rsatadi chunki bozor ishtirokchilarining bir tomoni doimo bozorda hukmronlik qiladi sham tanasining o'lchamining uning soyasiga nisbati Kuchli tendensiya paytida sham tanalari ko'pincha soyalarga qaraganda ancha uzunroq bo'ladi. Trend qanchalik kuchli bo'lsa, narx trend yo'nalishi bo'yicha tezroq harakat qiladi. Kuchli ko'tarilish paytida shamlar odatda tananing balandligi yaqinida yopiladi va shu tariqa hech qanday soyani yoki bo'lmasa faqat kichkina soyani qoldirishadi. Tendensiya sekinlashganda xaridorlar va sotuvchilarning nisbati o'zgaradi va shamning soyalari tanaga nisbatan uzunroq bo'ladi. Konsolidatsiya bosqichlari va narxning o'zgarishi odatda uzun soyali va tanasi kalta bo'lgan shamlar bilan tavsiflanadi. Bu shuni anglatadiki, xaridorlar va sotuvchilar o'rtasida nisbiy muvozanat, shuningdek, bozorning kelajakdagi harakati yo'nalishi to'g'risida noaniqlik mavjud. Ko'tarilish bosqichida deyarli soyalar yo'q. Bu kuchli tendensiyani tasdiqlaydi. Konsolidatsiya validatsiya bosqichida uzun soyalar ko'rinadi bu esa noaniqlik ya'ni xaridorlar va sotuvchilar o'rtasidagi raqobatning kuchayganligini ko'rsatadi shamlarning soyalari ko'paysa bu tendensiyaning tugashi haqida xabar berishi mumkin tananing holati shamlar har xil shakl va o'lchamlarda bo'ladi asosiy e'tibor qaratishimiz kerak bo'lganlari haqida tushuntiraman Agar siz uzun tana va hech qanday soyalari yo'q yoki juda ham kichik soyali shamni ko'rsangiz, unda bu sham Maribozo deb nomlanadi. Bu sham sotuvchilar yoki xaridorlarning kuchli harakatini ko'rsatadi. Shu bilan birga narx darajalarini payqamaslik odatiy hol bunaqa shamlarga. Shunisi bilan kuchli hisoblanishadi. bir tomonda faqat bitta dominant soyani ko'rsangiz va sham tanasi qarama qarshi tomonda bo'lsa unda bu sham pin bar deb nomlanadi soya shuni ko'rsatadiki narx ma'lum bir yo'nalishda harakat qilmoqchi bo'lsada bozorning qarama qarshi tomoni narxni teskari yo'nalishda qaytarib yuboradi ikki tomonida ikkita teng uzun soyali sham va nisbatan kichik tanasi ko'rsatilgan unda bu sham doji deb nomlanadi bir tomondan ushbu model noaniqlikni ko'rsatishi mumkin, ammo u bozor ishtirokchilari o'rtasidagi muvozanatni ham ko'rsatishi mumkin. Chunki bu holatda xaridorlar narxni oshirishga, sotuvchilar esa pastga tushirishga harakat qilishadi. Biroq narx oxir-oqibat boshlang'ich nuqtasiga qaytadi. yapon shamlari haqida bilib olishingiz kerak bo'lgan asosiy parametrlar shu oldinda bizani sham patternlari texnik tahlil figuralari support va resistance darajalari to'g'risida dahshat temalar kutib turibdi shuning uchun bu videoni do'stlaringiz bilan bo'lishing siz bilan mandan ularga sovg'a bo'lsin joningiz omon bo'lsin sizlar bilan dado bo'ldi